Oh. Deine Liebe wie ein Rausch, oh no Ich bin süchtig nach dir, oh no Ja, weil ich dich brauch, oh no Du machst mich high, I ecstasy Yeah, when you look at me Ich will deine Zeit When I see you, I lose all Lass mich nie wieder Свет манят,